Ladies and gentlemen, welcome to Token Post interview. Today we have invited Mr. Shiro, the CEO of yeah. Coincom, and our interpreter today, Miss Ikue. Ikue. Hi, Did yes. I pronounce that correctly? Yes, correct. so diving into the interview, uh, Coincom is a cashback reward site using crypto. How is blockchain technology used? あのまず2つあります。1つは我々のサービスを使った履歴を記録する台帳管理のシステムそれからもう1つは えー、我々のそのサービスそのものにのみならず、えー、デジタルマーケティングで使うトラッキングの観点その2つの部分でブロックチェーンを活用します。So, uh, I saw on your white paper that you are a ERC20 based token. Mm -hmm. However, the current uh, well hurdle yeah. the Ethereum Foundation is facing is their TPS, mm -hmm. the transaction uh, speed. So For the sake of efficiency and operation management, uh, why not introduce the market a centralized version with an increased bonus maybe, mm-hmm. or a transpar transparent operating system? ただあのすごくいい質問ですね確かにイーサリアム ERC20 は、えー、遅い重いそれからまあ料金が高いガスが高いというのがあります で、えー、我々がなぜまず ERC を使うかというところでいくと1つは、えー、多くのすでにトークンでありプロジェクトでありプロダクトというのが ERC20 ベースでできているで我々のプロジェクトは、えー、そことの、え接続性だったりとか、えそことの汎用性の部分つながりやすいというところがすごく重要なのでまず ERC20 を採用していますただ今もうすでにいいプラットフォームがたくさん出てきてます いいプラットフォームがたくさんあるので我々はまず、えー、我々のベータバージョンのサービスで実証実験をしてそれでトランザクションの量とスピードとで、えー、それから利便性を担保できるっていうところを見た上でプラットフォームをひょっとしたら変えるかもしれないですし自分で作るかもしれないです確かにそこはもうまさにすごく大事なところで我々は今そういった形で考えています。So I heard about the testing. Mm -hmm. how is the testing going? Is it successful or not successful? <laughs> 今のところは ERC20 でも問題ない量とスピードになるであろうというシミュレーションにはなっています。So <laughs> contemporary cashback competitors, uh, mm-hmm. Visa, Mastercard, maybe, mm -hmm. they offer a wide range of product um, mm-hmm. choices as well as uh, global compatibility, mm -hmm. even without tapping into the realm of blockchain or crypto, and they are pretty indeed secure. Uh, what specific competition uh, does Coin um, CoinCom have, and how will you catch up with people on the mass uh, competition market that is the cashback system? えっと、まず今すでにキャッシュバックサイトを使っているユーザーは3つの不満を抱えています1つはキャッシュバックのリベートの額が少ないことキャッシュバックされるスピードが遅いことそれからキャッシュバックに対象になるものが少ないということこの3つの不満を抱えています実際にキャッシュバックサイトを使っているユーザーのうちの70%のユーザーがその不満を抱えているなので我々はその3つの不満をブロックチェーンそれからクリプトを使って 解決していくで具体的には月間平均ユーザーに50ドル相当のキャッシュバックができるようになりますそれから我々のサービスだと最短リアルタイムでユーザーにトークンを付与することができるでそれから3つ目に関しては我々すでに楽天マーケティングそれからインボルブアジアといったすでに多くのショップを抱えている 多くのカンパニーを抱えている人たちとアライアンスを結んでいるのですぐにたくさんの選択肢を用意することができるで、えー、そこに関してでしかも私で私たちは、えー、そのショッピングをするだけではなくてリサーチに協力したりそれから、えー、簡単な誰でもできる簡単なお仕事を提供したりあらゆる我々のトークンを稼ぐ方法を提供していきます。はい So uh, for the payments industry, uh, it is crucial to see the actual product mm. and the service or maybe the UI mm, mm. and exa to examine the adaptability of your uh, plans. So however, according to Coincom's roadmap or webpage, uh, they do not seem to have any uh, uh, product demos or mm. information based on your product. Mm -hmm. So are investors putting their money on a concept or will there be a some sort of a demo show to show that the project Coincom is seeing mm. will reach a success? えっと、すでに私たちは、えー、日本のプライマリーの取引所に上場している企業から、えー、出資を受けることになっております出資を受けましたで、えー、そういった観点で、えその上場企業の出資先上場企業の投資先にもうすでにふさわしいという判断をすでにしていただいております なので信頼性というところでいくとまず1つそこが、え我々担保できるなのでトークンセールであったりとかには、え影響がないだろうと考えておりますそれから、え私が今回やろうとしているキャッシュバックサイトサービスそれから、えデジタルトラッキングのところに関しては全く新しい木をてらったものではなくてえ今もすでにある大きなビッグビジネスの中の最定義さらに便利にするための最定義になりますで私は過去6年間日本の上場企業でその えー、経験そのまさにその事業ビジネスをやってきた経験がありますなので、えー、そういった観点でも事業の確実性というところでも高い評価をいただいていて、えー、問題ないと捉えておりますそれはアライアンスパートナーも含めてそうですなので、えー、心配なくやろうと思ってますそれから、えデモに関しては9月10月においてオンラインオフラインはまだ未定なんですけれどもやることを検討しています So uh, I heard on the, I saw on the roadmap uh, about the plans on being listed on exchanges. So are there any uh, fixed plans on token exchange listing? はい。えっとすでに我々はですね、ちょうど先週に二つの取引所と、えー、上場することに対して、えー、内定 が出ましたなので、え時期それから2つとも同時に上場するのかあるいは、えどっちか1つにするのかといったところはまだ未定ですけれども11月には、えそういったところを今検討しております。So the listing comes first, and the service starts on November. まだ決めてないけれども、えサービスの方が先になる可能性があります。So thank you so much for your time. That is all the question we have today. <laughs> <laughs> えそうですね。 えー、こんな、あのすごい有名なメディアの機会をいただいて本当にありがとうございます。はい、はい、ですごくあの11月に実際に我々のコインカムというサービスは使えるようになります。なのでその時を皆さん楽しみにで、え見逃さず、えー、我々のウェブとかテレグラムあるいはツイッターというのを見ていただけると嬉しいです。Thank you so much for your time. Yeah, thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for tuning in. That was Mr. Shiro and Miss i k e the CEO and founder of CoinCom. Thank you for watching. Thank you. Thank you.